And now here are le 4.33, 16 and 33 as hours. And so this means that Terra is uh, spring. So we give the welcome to the spring. It is uh, probably my most favorite season, uh, March, April. Boh, and Bavul and as more. May, eh, these three months are eh, my most favorite months and eh, I think autumn also is my most favorite season, but spring ha qualcosa in più la primavera per me. Non so, cioè, mm, non ho mai capito perché, ma non lo so, in generale mi dà sempre qualcosa in più, forse lo associo qualcosa in particolare. Ovviamente anche, come ho ripetuto spesso, è questi giorni è, un mese badalamentiano, poi dopo domani appunto Angelo Badalamenti compirà gli anni, quest'anno 85 anni. Poi avevo sperato che il mio video di The World of Spins eh, avrebbe raggiunto proprio esattamente in questo momento 5.000 visualizzazioni, ma purtroppo non ce l'ha fatta, è ancora a 4.998, sarebbe stato fenomenale se avesse raggiunto esattamente in questo momento 5.000 visualizzazioni, è praticamente il mio video tastiera più visto ancora, invito a vederlo, forse metto un preview qua qui, non lo so, ma magari lo metto io domani perché domani le avrà raggiunte le 5.000 visualizzazioni, ma comunque, a mia interpretazione strumentale, il pezzo di Giulia Cruise e Angelo Badalamenti, ma comunque non fa niente perché, perché, di sicuro le raggiungerà domani e comunque eh, è primavera, perché il 21 in genere viene associato comunque alla primavera, all'inizio della primavera, quindi grandissima cosa per me, eh, cosa straordinaria, un video che non c'ha nemmeno due anni, eh, il 9 giugno farà due anni, ma comunque forse ne, penso ne parlo meglio domani. Ad ogni modo, have a great spring, everyone. See you tomorrow, or in the report, uh, in the next days, perché non so se or in, uh, in the video tutto, perché of the day, perché non so se metto prima questo video, il report o il video pensiero, quindi per questo...